hanya kerana yoyo tiru cara Nabi Musa jalan Allah muliakan hidup dia Allahu akbar kita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 video reaction tentang ceramah-ceramah ustadz di Malaysia maupun di Indonesia seperti itu guys. Nah di sini kita akan mereaction sebuah video daripada ustadz Badli Alauddin di channel Tazkira Ustadz teman-teman sekalian. Kisah pelawak zaman Fir'aun yang bernama Yoyo. Ternyata di zaman dulu juga ada, apalagi di zaman Firaun ya kan. Di zaman Firaun ada pelawaknya guys ya untuk menghibur mungkin seperti itu. Nah, langsung saja saya sudah penasaran. Jangan lupa terlebih dahulu like, share, komen dan subscribe-nya buat teman-teman semua yang baru berkunjung ke channel ini. Karena insya Allah hampir setiap hari kita upload video. Nah, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa do'a ilal huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma malaika Ya Allah jadikan kami redha menerima takdirmu Jadikanlah kami sabar menerima ujianmu Dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada ni'matmu Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis Yang hormat Datuk Indra Muhammad Syahar bin Abdullah Yang bahagia Encik Muhammad Firdaus bin Mansur Timbalan Pengarah Wilayah Filda Wilayah Kuantan yang Hormat Datuk Sapariah binti Awangah, Pengurusi Gabungan Gerakan Persatuan Wanita oh. Felda Wilayah Kuantan. Yang saya hormati juga Saudara Azri Bahtia bin Abdul Aziz, Pengurusi Majlis Belia Felda Malaysia Wilayah, Felda Wilayah Kuantan. Yang saya hormati juga Tuan Rumah, Yang Hormat Datuk Muhammad Bakri bin Abdul Majid. Timbalan pengurusi kami anak Felda dan juga pengurusi Masjid Sultan Ahmad Shah Felda Bukit Goh seterusnya pengurus-pengurus rancangan lah, eh. kepimpinan-kepimpinan rancangan tuan-tuan guru para alim ulama para habaib muslimin muslimat hadirin hadirat tuan-tuan puan-puan puan-puan puan-puan puan-puan puan-puan puan-puan dan puan-puan mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian amin pertama syukur kehadirat ilahi kita pada kesempatan pagi ini dapat bersama-sama dengan Timbalan Menteri Kewangan 1 Bukan senang dapat berada bersama Timbalan Menteri Kewangan Satu. Bukan senang maksudnya beliau berada pada portfolio yang begitu mustahak sekali dalam tanah air kita. Alhamdulillah banyak nasihat yang telah beliau berikan kepada kita sebentar tadi khususnya dalam persediaan kita menghadapi hari-hari yang mustahak pada masa mendatang. Okay. Saya syukur kehadrat ilahi dapat menyampaikan syaraan di Masjid Sultan Ahmad Shah, Bukit Guh ini. Kali terakhir saya ceramah di sini, kira-kira 2,374 hari yang lalu. yaitu hari Rabu, 13 April tahun 2016. Oh, lama Maknanya pagi ni genak 6 tahun 6 bulan. Dan saya percaya tuan-tuan pun dah tak ingat apa yang saya ceramahkan ketika itu. 6 tahun lama saya. <laughs> Awak tak beranak lagi 6 tahun. Masa tu kita bercerita tentang pentingnya menjaga hubungan kejiranan. Ini dah disebutkan oleh Yaumat Datuk Indra sebentar tadi. Pagi ini saya diminta sempena sambutan Maudur Rasul menyampaikan tajuk seperti yang diminta oleh Pelda Wilayah iaitu tentang kejayaan dalam keberkatan. Hadirin hadirat sekalian, dalam dunia ni nabi ada ratusan ribu. Nabi bukan seorang je, bukan nabi kita je, ada ratusan ribu. Berapa ratus ribu tu berapa jumlahnya? Abu Umamah radhiyallahu anhu cerita pernah Abu Zar tanya kepada Nabi ya Rasul kam Aidatul anbiya berapa jumlah sebenar nabi-nabi ni ya Rasulullah Nabi jawab jumlah nabi-nabi mi'atu alaf wa arba'ah wa ishruna alfa jumlah nabi-nabi ada 124000 orang wa rusul min zalika 315 jamal ghafira. Dan daripada jumlah itu 315 di antaranya adalah para rasul zaman ghafira. Jumlah mereka banyak sekali kata Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Namun tuan-tuan, banyak hari antara hari takkan semulia hari Jumaat. Banyak nabi antara nabi takkan semulia Nabi Muhammad. Allah banyak redup perkara redup, redup alamat hari nak hujan banyak hidup perkara hidup cara hidup Nabi Muhammad sentiasa jadi teladan masya-Allah gemuruh takbir di subuh hari semayang awal jadi amalan rasul terakhir tak akan ada ganti peribadinya lah yang kekal jadi ikutan tapi pagi ini kalau kita nak cerita semua akhlak Nabi memang banyak. Akhlak Nabi memang banyak. Jaring puput merata-rata campur bilih ke dalam pukat keringlah laut menjadi tinta takkan tertulis semua akhlak Nabi Muhammad. Nabi ni ah. banyak akhlak mulia, tawaduk, pemalu, sidik, amanah, tabligh, patona, tabah, syukur, pemaaf, bertakwa, istiqamah, ikhlas, khusyuk, zuhud, lemah lembut, bijaksana, qanaah, berani dan macam-macam. Cuma pada pagi ni kita ingin perkecikkan atau nak kecikkan skop perbahasan kita Salah satu daripada akhlak Nabi adalah suka bersedekah. Kata para ulama dari ratusan sunnah Nabi, ada tujuh sunnah yang Nabi tak pernah tinggal. Yang kalau kita umat yang sayang dia, kita kena buat tujuh amalan ini. Pertama tahajud. Nabi tak tinggal. Kalau Nabi terlepas semayang tahajud, Nabi kodok. Artinya Nabi memang semayang tahajud. Yang kedua Nabi tidak meninggalkan semayang jemaah di masjid Khusus untuk laki-laki Perempuan ya. tidak Orang perempuan tempat terbaik semayang di rumah Di masjid boleh Tapi dia akan mendatangkan banyak perkara-perkara lain lah Anak-anak tak makan ke jadi susah kadang Nenok musim terawih. Suami buat 8, dia buat 20. Satu kerja nunggu atas motor, dia habis semayang. Kuat betul semayang isteri. Suami dia duduk merun dah. Okay. Jadi dia perempuan semayang afdal di rumah, laki di masjid. Yang ketiga, Nabi sentiasa berada dalam keadaan berwuduk ada air semayang. Yang keempat, Nabi beristighfar setiap masa. Yang kelima, Nabi jaga semayang duha. Yang keenam Nabi baca Quran setiap pagi Ataupun setiap hari Dan yang ketujuh Nabi bersedekah tiap hari Sebab itu bagi kita umat Nabi yang cintakan pada baginda Seboleh mungkin kalau tak dapat ikut seratus peratus Tiru pun jadilah Dia beza Ikut dengan tiru lain ah. Ikut seratus peratus tak terikut Tak terikut Tuan-tuan sanggup ikut Nabi seratus peratus Tak sanggup Contoh, apa Nabi makan, tuan-tuan makan. Kita perut nasi, nak makan cara Nabi. Nabi makan buah kurma. Tuan-tuan sanggup makan buah kurma hari-hari? Tak sanggup. Tak sanggup. Kurma ni kalau Nabi, dia suka makan kurma ajwa. Kurma ajwa, Nabi suruh makan sehari 6 biji. Siapa makan 6 biji kurma ajwa sehari, orang tu akan selamat pada kena sihir. Itu ada hadisnya. Betul. Tapi kuma ajwa ni dia tak boleh makan lebih. Ajwa kalau makan terlampau lebih boleh botok kepala, gugur rambut. Apa sebab? 100 gram 15 ringgit harga dia. Memang botok kepala beli. <laughs> Baik itu Saya yang Muhammad mana-mana pun kalau sponsor buah kurma tak pernah bagi ajwa. Betul betul. Dengan yb itu tu botok sekali. Saya dulu jabatan agama di Pekan, Parlimen Pekan masa tu yang Muhammad Tuan Tuan Seri Najib lah. Jadi dia bagi kurma semua masjid surau ni paling pekan. Tapi tak pernah hayat dia bagi ajwa. Ajwa mahal. Eh? Betul. Skotok tu kat 500. Sebab itu orang balik umrah semua bawa balik kurma ajwa. Tapi ada nak bagi ke orang? Ah. Tak, dia sorok bawa katil. <laughs> Tetamu datang dia bagi kurma bodoh-bodoh. Kurma ajwa tu beli di Madinah pun 100 lebih. Itu tara pegang janggut dah tu. Betul. Pegang janggut Pakistan tu dapatlah 120. Mahal. Ajwa, ajwa. Jadi ada sunnah Nabi yang kita tak boleh ikut 100%. Tapi kita tiru sajalah. Maknanya Nabi makan kurma ajwa, kita makan nasi. Tiru cara Nabi makan. Betul. Nabi makan ajwa tangan kanan, kita makan tangan kanan. Nabi makan baca bismillah. Kita baca bismillah. Meniru perbuatan. Sama juga pakaian. Nak pakai jubah semua macam Arab. Tak mampu kita, kita kerja. Kita ada pakaian kerja, ada uniform kerja. Orang pergi ke laut, ada pakaian ke laut dia. Orang nak menyelam, ada pakaian menyelam dia. Kita tak dapat 100% nak ikut serban jubah tiap-tiap hari. Tapi tak dapat ikut, tak apa. Tiru. Tiru tak mana? Nabi tutup kepala, kita tutup kepala. Nabi tutup aurat, kita tutup aurat. Pakaian tak mustahak, yang penting jangan sombong. Betul. Pakai jubah serban tapi mulut tak ada insurans, tak guna juga. Betul. Biar betul. pakai macam kita tapi tawaduk. Ah, itu mustahak. Ah, itu yang saya masukkan Nabi ni tak dapat ikut, tak apa. Ah. Tiru ha. pun jadi. Baitul Arab kata, "Watashabbahu illam takunu mislahum, inna tashabbuha kirami falahun." watashabbahu menirulah kamu walaupun kamu takkan serupa dengan yang ditiru kerana meniru orang yang hebat itu juga adalah kehebatan Betul. Nabi tak makan nasi kita makan nasi silakan tapi tiru cara Nabi makan jangan mentang-mentang dapat duit banyak makan western tak nak nyuak tangan kanan kan orang kita mengada-ngada Duit lebih sikit makan western tak makan nasi. Western order chicken chop. Oh tak mudah lah Bila makan western nyuak tangan kiri, ngada-ngada. Ah. Pisau tangan kanan, gerpu tangan kiri. Terangkat-rangkat tangan motor ni. Wah wah wah wah. Tangan nyuak tangan kiri. Apa masalah? Tak boleh ustaz ni protokol. <laughs> tak ada protokol. Sunnah Nabi kanan, makan tangan kanan. Ah, itu caranya Dulu orang Bukit Go time tengah banyak duit, saya dengar cerita lah. Western semua katanya, wah tak mudah lah. Cakap orang putih tak berhenti tapi makan Western. Ada budak Zenith cerita, tak tahulah siapa tapi katanya orang sini. Datang ke Zenith, cakap order Western je. Ya pakcik nak makan apa? Ha, bagi chicken chop. Chicken chop. Eh pakcik seorang lagi makan apa? Ah ha, Bagi saya chicken chop tapi tak nak ayam, tukar kambing budak tu garu kepala. <laughs> Rupanya lencok. Lencok. Tapi tak apalah tak pandai cekok putih duit berkepuk. Wallet atas meja tak boleh duduk pun. Oh. Bek duit ni atas meja. Tuan-tuan beg duit atas seluar dalam seluar je sekarang. punya tak ada duit boleh duduk ke? Eh. Dia ha Allah kata sakit sakit punggung <laughs> duit tebal. Itu cerita dulu lah cerita dulu ya. Silakan nak makan western ke, nak makan nasi ke, makan patin ke, makan apa saja tiru cara nabi makan kita nak apa lagi nak berpakaian tak mesti oh, oh saya pakaian sunnah dah no such thing awak pakai baju Melayu pun okey pakai baju kot pun okey <laughs> pakai tie pun okey tapi tiru cara nabi pakai contoh bila pakai masuk tangan kanan dulu time pecat baju buka baju mulakan kaki eh, benda-benda begitulah Betul. Tengok saya cerita zaman Nabi Musa Zaman Nabi Musa dulu zaman Firaun. Firaun ni dia ada satu tabiat tiap-tiap minggu dia akan buat panggil pelawak-pelawak buat persembahan. Macam maharaja lawak mega jugalah kurang lebih. Ha. Seminggu sekali dia panggil pelawak-pelawak Mesir buat persembahan. Masa tu yang paling pelawak sekali atau raja kepada segala pelawak namanya Yoyo. Yoyo. Yoyo buat persembahan. Satu ketika Yoyo dia buat persembahan dia tiru cara Nabi Musa. Ah. Nabi Musa kan dia penuh campurkan tongkat jadi ular. Itu dalam surah Taha ayat 70. Nabi Musa campur tongkat, tongkat berubah jadi ular. Jadi Yoyo pun tirulah. Buat persembahan tak pentas dia bawa tali, bawa tongkat. Dia campur tongkat dia, lepas tu campur tali konon jadi ular. Melompat-lompat dia terkejut eh. Jadi Firaun yang duduk di bawah tepuk tangan lah. Gembira. Bagus kita bagi lima h ha. banyak memang hebat betul juri-juri semua tak ada komen semua terbaik persembahan minggu ni persembahan terbaik dipendekkan cerita kan Piraun tenggelam dalam laut seluruh bala tentera dia kejar Nabi Musa termasuk yang mengejar ni adalah Yoyo Allah rekodkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 60 hmm. sampai 67 wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in summa aghraqna summa aghraqnal akharin kami selamatkan Musa dan rombongannya dan kami lemahkan yang lain dalam peristiwa itu Firaun dan bala tenteranya semua mati lemah di laut Mesir laut Merah Nabi Musa dan kaumnya selamat tapi yang ajaibnya adalah dalam peristiwa itu Yoyo tidak mati lemah Orang jadi heran Kenapa Nabi eh, tanya Nabi Musa Kenapa Yoyo selamat dalam kejadian ini Rombongan ini semua mati Jawab Nabi Musa Allah bagi bantuan pada dia kali ini Sebab penuh sekali Dia tiru cara aku jalan Kata Nabi Musa Hanya kerana Yoyo tiru cara Nabi Musa jalan Allah muliakan hidup dia Allahu Akbar Kita pagi ni kumpul Dengar cerita Nabi Niat nak tiru Nabi Bukan kerana nak buat lawak Bukan kerana nak menganjing Tapi kerana cinta pada Nabi Agak-agak apa Allah akan bantu kita Moga keberkatan Allahu Akbar Yoyo tu dia tiru sebab nak menganjing Kita tiru Nabi makan sebab nak pahala Kita tiru Nabi cara berjalan sebab nak dapat berkat Sudah pasti yang lebih besar pahalanya lagi Allahu Akbar Allah terima kasih Ustaz Syukran jazakumullah khair Ustaz Badri Syahlauddin Allah atikal afiyah Dan apa yang disampaikan oleh Ustaz Badri Syah ini Masya Allah ya guys ya Jadi kisah pelawak di zaman Fir'aun bernama Yoyo dia untuk apa ya namanya ya membuat lawakan seperti itu meniru jalannya Nabi Musa tapi Allah selamatkan beda halnya dengan orang-orang yang lain tentara-tentara Firaun dan Firaunnya juga dimati lemaskan di dalam laut merah seperti itu ini wah, baru fresh banget guys saya baru mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Badlishah Alauddin ini ya tentang pelawak yang ada di zaman Firaun. Apakah teman-teman juga sudah mengetahui atau baru mengetahui seperti saya? Silahkan komen di bawah. Dan semoga video ini dapat menjadi tambahan keyakinan kita dan juga kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tiru apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau boleh ya ikuti ya teman-teman sekalian kalau kita boleh mengamalkan semua apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan apa yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita jalankan selagi kita boleh ya kan tapi kalau tak boleh ya kan kita mengikuti meniru ya macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sopan kepada orang yang lebih tua sayang kepada kepada yang lebih muda macam tu kita kena menirunya macam mana baginda Nabi Muhammad SAW insyaAllah keberkahan akan ada pada kita dan orang saja yang menghardik Nabi Musa alaihi salam hanya meniru saja untuk menjadi lawakan seperti itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan apalagi kita yang penuh dengan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa guys untuk like, share, komen dan subscribe-nya di channel ini dan juga di Tazkira Ustadz serta channel official daripada Ustadz Badlishah yaitu Badlishah Syah Alauddin Official guys. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Allah wa